fait bim bam boum Oh, salut tous J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on ouvre une nouvelle 15 et on ouvre le numéro 8 puisqu'on est le 8 décembre et dans quelques jours c'est bientôt Noël Alors, alors, alors, tout. Ouh Alors, ah, bah alors ça je... je... beaucoup c'est ce qui connaît, ben bah, pas moi en tout cas. Ah, il est quand même sympathique Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui va vous infliger des dommages, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain au cimetière et annuler l'activation si vous faites, vous détruisez la carte. Et franchement, elle est sympathique, mais je même pas que ça existait, c'est un robot Corribo. Du coup, bah moi je vous dis à demain pour une prochaine ouverture. J'ai un peu mal les sinon en ce moment, encore fait ah, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre ouverture d'une case. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a un concours sur Twitter, alors n'hésitez pas à y aller. On se retrouve demain pour une autre ouverture les amis. Gros bisous et à demain. <laughs>